fa ƙananan manganu fa suna ta faman yawo a garin Kano domin Baba Ganduje har yanzu ya iya fito ya taya Abba gida gida murna kai ba mata murna kawai ba tun da aka yi zaben gwamnoni a Kano Baba Ganduje ba a fici ya fito ya ce uffan babrantana ma a ce a ce murna wasu mutanen cikin gulma suke tambaya ina Baba Ganduje ya shiga wannan shirin ta yawa wasu kuma mutanen tsakani da Allah suke tambaya domin shirin ta yawa kamar da kowa ya sani yau abba gida gida ya karbi certificate din shi na zabe daga wajen INEC wanda mutane suna ganin da cewa ko da a ce baba ganduje yana tsammanin za a kansile zabe ne tunda da an ba da certificate din ya kamata a ce a matsayin shi na shugaba na gari ya fito ya ce abba gida gida murna kuma babban abin mamakin ma shine shi kanshi abokin takarar abba gida gidan wato Nasiru Yusuf Gawuna ya fito ya ajiye makaman yaki yayi baya a ya ce abba gida gida murna wasu mutanen ba social media suna ganin da cewa Nasiru Yusuf Gawuna uwar bariya je zo ya ce murna nan domin yana ganin da cewa an ba da certificate ba dama a kansile zabe to mu koma kan karar baba ganduje mutane da yawa fa suna cewa wannan shirin yayi yawa kai baka ce ka yarda da zabe ba kai baka ce baka yadda ba shiru kamar an shuka dusa amma fa yan gulman social media sun ce sun san dalili suka ce babban dalili na farko shine in Jarami sun hanko safa yayi wa yanzu ganduje ritaya a siyasance yanzu jimami yake yi a halin yanzu na halin da zai shiga bacin ya sauka da gwamna domin shi sanda ya nashi zamanin har ɗaukar sarki Sunusu ya ce fitan masa da kano ya sa aka fitar da shi daga kano bacin ya tsige shi daga mulki dalili na biyu suka ce dan gidan baba ganduje fa bai ci saɓe ba bai ci zaɓe ba ya faɗi Dari na uku suka ce a halin yanzu Baba Ganduje ba mallai samu mukami a wajen Babola Ahmad Tinubu ko kuma APC baki daya domin kana ma bai kawo ta ba. Zaben shugaban kasa mun ga NNPP ce ta kawo haka zaben gwamna ma gashi NNPP ce ta kawo. Wasu kuwa na ganin gaskiya kamata a je a tabbatar da lafiya ko ba lafiya ba domin gaskiya shirin ta yi yawa. Shin a cikin waɗannan ra'ayikan wane ne kuke ganin fi zama gaskiya? Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum jama'a da fatan kun sha lafiya. yau zan koya muku yadda ake yin doya da kuma miyar kwai ku shigo ajin alhaji abis ɗinku na gargajiya ya koya muku mu je zuwa ku ɗauko idan ku suka mata gishiri sannan ku zuba mata siga ku rufe ta tafasa ta rahu sannan ku dawo ku dawo a gefe guda ku samu kanku guda hudu ku zuba ku sa masa kayan haɗi idan kuna da kwai ku sa idan ba ku da kwai ku samu kafa kwai idan ba ku da kafa kwai can kuka sani matsalar ku ce ku zo ku saya shi in ya sayi ku ajiye shi a cikin faranti idan ku a daro za ku tara shi can ku je ku karata yawwa masha Allah ku ƙara kai guda biyu akai ku yanka albasa ku idan ba da tafarnuwa za ku yanka ba da asara tana soyuwa ku samu tumatirin ku tumatirin ku ja idan ku ɗauko kore ku da shi ba da asara ku zuba su a ciki yana soyuwa shi ma ku sa masa seasoning nan turmeric na saka turmeric na saka kori duka dai kayan da ake bukata kun san ba na wasa da seasoning idan kun gara ma ku yi da kafi zabuwa da kanwa da mene can ku je ku ƙara sanye ga abin da na saka yawwa ku zuba ku juya ku bari ya soyu ku tabbatar ruwan ya tsane sai ku kwara kwalla cokalin ya faɗa <laughs> na ciro cokali na idan kun dama cokalin ku ya fada ku bar shi a ciki idan kuna ga ku bar shi matsalar ku ce yau ku bar shi kuna juyawa nan za ku gani yana juya sai kuna yana yana juya yana ƙara hadewa kuna juya yana ƙara hadewa kuna juyawa har sai ya muku yadda kuke so sai ku zuba a plate to bismillah ku jama'a a a o oh, o oh, bismillah ku jama'a wayo Allah eh zafi <laughs> to bismillah ku jama'a wash masha Allah wannan duet ta da tunda nake ban taba cin duet take wannan duet ta ba eh loma ta farko kai jama'a mu je zuwa loma ta biyu bismillah ku na kare guys alhamdulillah washe gari goben Allah ya kai mu za mu ƙara raba katan ɗin taliya hamsin makaroni hamsin shinkafa mai siga zuwa ga mabukata da kuma marayu kamar da muka shaida muku tun farko da cewa dimo kuɗi yana ƙara shigo account din dimo muna ƙara siyo abubuwan da zamu ƙara rabawa sannan kuma kamar kullum wannan shine abincin da aka dafa yau shinkafa da miya da nama wannan shine wanda aka take a cikin wanda ake sakawa a leda da lemo a cikin shi sannan kuma bacin shi akwai kuma wanda aka ba almajirai a gida zan ƙara amfani da wannan dama na gode wa duk wanda ya sa kuɗin shi tun daga sama har ƙasa tun daga ranar farko har zuwa yau da Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alheri Allah ya bada laniya kuma Allah ya sa mizani sannan Allah ya dama aladan sannan kuma ga masu niyya waɗanda Allah ya ba su daman taimakawa ga account ta tsimmin nan a sama Allah mata Allah ya samu dace Salamu alaikum jama'a yau koya muku da ake kosar Ramadan da fatan kun sha ruwa lafiya kamar da kuke gani jar suya ce ibrahim ku samu waken ku idan ma ja ne fari idan ma da gurjiya za ku yi matsalar ku ce ku wanke shi ku cire wannan dusar ta sama kamar da kuke gani anan wajen na wanke ni na kasa ta baki ɗaya idan za ku iya ku je ku arasa ni dai ba zan iya ba na sa samu blender na saka a ciki na markaɗa shi ya nuku sosai babban wahalan kosa shine cire wannan babawan da kuma nika kun ga yadda na nika na yayi laushi yayi simul simul sai kuma seasoning idan ka fi zabuwa za ku saka idan mami za ku saka ina haddare ku gashi nan sai kuma kwai kun san bana wasa da kwai a girki na ko me yasa na sa masa kwai idan kuna da kwai ku sa idan ba ku da kwai ku saka masa kafi kwai can ban da asara ku tabbata kun juya shi da ya kamata idan ba ku juya shi ba ba zai tashi ba shawara ce idan gwada ma ku juya idan gwada ma ku juya ba da asara sai kuma suya ku tabbata kun samu frying pan ɗinku na suwaga ku ɗauko ƙullin a suwaga ku zuba shi a cikin kosan a suwagance domin kada ku manta kosan ga zami gashi nan kosan mu ya fara soyuwa ku ga yadda yake tashi sosai wayyo Allah ni dai na kosan manya manya na shi idan kun ga ma ku yi manya manya yan tsaka tsake gunduma gunduma cikin ku zai je ba ciki na ba wannan kosan ba ida kada yake kyau ba a baki man ka tauna shi laushi ne da shi na masifa kun ga da nake jefa kosai na asuwa gance haka juya shi ma idan na ga ijuya in juya na kusa da shi ba bata lokaci masha Allah ga kosai nan ya rabu kun gan shi nan cika koshi sunan wannan kosan tunda nake ban taba cin kosai mai dadin wannan ba Allah ya kabi ya dumu a sha ruwa lafiya nagode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 halittu Kadarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu Safar saukar salatin sai ta kula da dumin hawaye na Wani kurji ne a kirji na da ya gagara in fasashi Daɗi da wuya idan sun zo ba sa ƙasa ko sawan shi